Desir waktu Kian berguling untuk aksara Sang pemilik lara ingat menggelegar Menggema seruan seribu tanya Haruskah ku patri Rindu di bilik hati pikirku melayang Mengingat dirimu Kau nyanyikan beribu Lagu ini untukmu rinduku Ku bersembahkan untukmu Asaku menantimu Rinduku semakin menggebu